at tila halos sunugin ng buhay ng maraming netizens ang former PBB housemate na si Don Chang matapos ang pambabatikos nito sa award-winning actress at ultimate multimedia star na si Tony Gonzaga dahil... kahit anong gawin mo, walang maniniwala at walang may pakialam sa opinion mo. Ito naging diretsang buwelta ng kampo at milyong-milyong supporters ng ultimate multimedia star na si Tony Gonzaga matapos siyang batikusin at paringgan ng former PBB housemate na si Don Chang kung saan tila na insulto raw ito matapos suportahan at opisyal ng inendorso ni Tony Gonzaga ang tambalang BBM Sara Tandem. Paano raw nasisikmura ni Tony Gonzaga na tila ikampanya pa nationwide ang mga demonay nagpasara sa ABS-CBN. Ngunit ilang oras pa lamang ang nakakalipas ay tila binuweltahan kagad siya ng maraming supporters ni Tony Gonzaga kung saan ipinamuka kay Don Chang na walang kakwenta-kwenta ang paninira nito sa Ultimate Multimedia Star. Narito ang full report kung saan umanin ang samot sa reaksyon sa social media. kinuyog, pinagtulungan at tila halos sulugin ng buhay ng maraming netizens ang former PBB housemate na si Don Chang matapos ang pambabatikos nito sa award-winning actress at ultimate multimedia star na si Tony Gonzaga dahil sa naging political stand ng isa sa pinakasikat ngayon na award-winning TV host. Na-shock ang maraming netizens dahil matapos ang kumpirmasyon ng management ng PBB na lumaya si Tony Gonzaga sa naging programa ng ABS-CBN ay tila sunod-sunod naman ang pambabatiko sa kanya ng ilang mga kapamilya supporter. Kabilang na nga dito ang former PBB housemate na si Don Shang na tila ipinangalandakan pa ang hindi nito pagsang-ayon sa naging political Danny Tony Gonzaga, and she posted, It's my greatest honor to verbalize what other people cannot say. I am deeply insulted and disappointed by the actions of my fellow Kapamilya actress, Miss Tony Gonzaga. Paano niyo po nasikmurang suportahan at tulungan ang mga taong may malupit na nakaraan sa kasaysayan ng bansa at ang pagkawala ng trabaho ng mga kasama natin sa industriya? As a former PBB housemate, alam kong magtatampo niyan si Kuya. I cannot remain quiet. Alam ng lahat ng artista na mas safe ang manahimik na lamang. Pero hindi ko po kaya. Hindi pwede. It is my privilege to lend my small voice in this battle for the soul of our country. Kaya sa aking mga kapwa Pilipino, kay VP Lenny Robredo po ang suporta ko. If this is my biggest fight, then I will forever cherish standing up to what I believe in. Hindi po pera-pera. Heto po ay laban ng prinsipyo. I want for all I want for all of us to say hello to a better Philippines. Today and always I pray for everyone's guidance. May head send us true guardian angels and I will forever fight the good fight with all of my true kapamilyas and the Filipino people. Hashtag Angat Buhay Lahat. Unquote. Ayon sa naging pahayag ni Don Chang, tila insulto daw at disappointed ang marami sa kapamilya fans lalo na siya sa naging pahayag ni Tony Gonzaga at pagpoproklama ng pagsuporta sa BBM Sara Tandem. Ngunit matapos ang ilang oras nang ipost ni Don Chang sa kanyang Facebook account ang nasabing pamabatikos kay Tony Gonzaga ay agad siyang binuwaltahan ng milyong-milyong supporters ng Ultimate Multimedia Star. Ano raw daw ba ang pakialam ni Don Chang at may ambag raw ba ito sa buhay ni Tony Gonzaga para tila sausawan ang naging political stand at pagsuporta ng award-winning actress sa BBM Sara Tandem? Hindi naman daw pinakailaman ni Tony ang kanyang naging desisyon. Suportan si VP Lenny Robredo bakit daw hindi kayang respetuhin ni Don Chang ang naging pahayag ni Tony Gonzaga ay mismo sa naging diretsang komento ng isang netizen na tila halos lamunin ng buhay ang ABS-CBN actions na si Don Chang. Disappointed? Pakinamin sa'yo. Sino ka ba, Don Chang? Feeling mo naman sikat ka. In the first place, wala kang pakialam kung ano man ang naging political stand ni Tony mind your own business. Maghanap ka ng trabaho, puro ka pagpapabida. Pangalawa, rumispeto ka ng opinion ng iba. Pinakailaman ka ba ni Tony sa pagiging mo? Di ba hindi naman? So sana, do the same thing din, di ba? Pangatlo, bakit nyo sinisisi kay BBM, Sara at Morcaleta ang naging closure ng ABS-CBN? Nanonood ka ba ng hearing? Ang sabi ng Congress, patong-patong ang kaso ng channel nyo kaya naipasara bukod sa hindi pagbabayad ng tax ng abuso pa ng manggagawa. Kaya sino ka para sabihin na kasalanan nila kung bakit kayo ng trabaho? Kung hindi ka tanga doon, mag-isip ka. Hindi yan puro kagagaan ang mga pinagsasasabi mo. Saka pwede ba kung wala kang may ng ebidensya yung tunay ha na may ninakaw na bilyones ang mga Marcos, manahimik kang ka. Huwag puro daldal. May insulted-insulted ka pang nalalaman, wala ka namang alam. Sa bagay, wala namang aasahan sa iyo ang tao. Kung di ka pang sumali ng PBB, wala ka namang bilang. Buti nga sa'yo, nasungalangal ka ni Jimmy Bondok. Hilig kasi mga magbidabidahan gaya ng mama niyang lutang. E eh, pares namang mga boplaks. May I just remind you don na mali ka ng binangga. Tony G is Tony G, hindi ka pa naghuhubad sa TV o magdasal ka na kung may karir ka pa. Dahil kung meron man, for sure, ubus yan. You mess with a woman who has a million followers behind her back. Good luck, starlet! Unquote. Matapos ang naging matapang na pahayag at pagdepensa ng isang netizen kay Tony Gonzaga ay tinawag nga ng marami sa kanila na hubadera starlet at feeling sikat si Don Chang matapos nga tila pakialaman ang naging political stand ni Tony Gonzaga. Sino raw ba ito para panghimasukan ang naging desisyon ni Tony na iendorso ang politikong gusto niyang suportahan sa susunod na eleksyon? Hindi naman raw bobo si Don Chang para hindi maunawaan na respeto lamang ang hinihingi ng maraming Pilipino at paggalang sa naging opinyon at desisyon ng ibang tao hindi raw ba talaga titigil ang ilan sa kampo ni Vice President Lenny Robredo kundi bakit daw ang nananahimik na si Tony Gonzaga ay tila pinag-iinitan ng marami sa kanila. Buwelta pa ng maraming netizens online kay Don Chang. Tony is exponentially more famous and now more popular than ever. So the question now is who the fork are you? Ayon kay Cherry Artillero, We still support Tony. Good decision and choice para sa kanya. Ang toxic nyo na kasi. Ang tagal nang sarado ang ABS-CBN, bakit until now di pa inaayos? Bakit anong post sa management nyo, wag si Tony ang pag-initan nyo? At ayon kay Rachel Bastian, So funny girl, kay BBM isisisi e ang pagkasala ng ABS, ang management nyo naman talaga ang may kasalanan, bayad-bayad din kasi unquote. Matapos nga ang naging komento pa ng maraming netizen na diretsyang mabatikos kay Don Chang ay kahit raw anong gawin ito at tila pagpapapansin sa media ay hindi hindi raw siya sasagutin ito ni Gonzaga dahil tila sino daw ba ito para questionin ang paniniwala ni Tony at kung sino ang taong dapat niyang suportahan. Tila lumalala ng araw ang pag-uugali ng ilan sa kampo ni Vice President Lenny Robredo maging ang mga artistang tila naging panatiko na nito tulad ni Don Chang na magpasangga ngayon ay tila minomura ng netizens online matapos ang tila pagiging pakialamera nito sa naging desisyon ni Tony Gonzaga ni endorso ang tambalang BBM Sara Tandem live sa Philippine Arena. Ano ang iyong magiging reaksyon sa balitang ito?